friends welcome to our YouTube channel तो आज की वीडियो में बात करने में वाले हैं कट ऑफ के बारे में फाइनल कट ऑफ कितना रहेगा तो जैसा कि आपको पता है इस वीडियो इस टॉपिक पे मैंने पहले ही वीडियो बनाया हुआ लेकिन उससे जो है बहुत सारे स्टूडेंट्स का जो है माइंड जो है क्लियर नहीं हो रहा है कुछ बोल रहे हैं कि ई डब्ल्यू एस भी है फिर एस सी एस टी भी है फिर उसके बाद जो है इतने आज का वीडियो जो आप देखोगे तो आपका पूरा क्लियर हो जाएगा ठीक है तो जैसा कि हम बात करेंगे अगर आपका एस सी कास्ट है स्टार्ट करते हैं हम एस सी से ठीक है अगर आपका एस सी कास्ट है अगर आपका फिर वो डिविजनल भी मतलब डिस्ट्रिक्ट कोटा से होगा हो, दस मार्क्स मिलेंगे ठीक है तो उसके बाद जो है फाइव अगर आप आपको अगर है एस सी के मिलते हैं कितने के पंद्रह तो फिर अगर चालीस मार्क्स का आप कर लेते हो रिटर्न एग्ज़ाम मतलब फिफ्टी फाइव हो गए तो उस हिसाब से आप नाइन्टी परसेंट श्योरिटी हो जाएगी आप पास अगर आप उससे ऊपर ले लेते हो फिर तो हंड्रेड परसेंट हो जाती है फिर इस उसके बाद हम जनरल का करते हैं उनकी क्योंकि कोई कैटेगरी नहीं होती फिर इसलिए हमने दूसरे नंबर रखा हुआ है तो फिर जनरल का जो है जनरल का भी सिक्सटी एबव जाएगा ठीक है अप्रोक्सीमेटली आप सिक्सटी मान के चलो अगर आप सिक्सटी का लेते हो तो आपका नाइन्टी परसेंट चांस हो जाएंगे और अगर तीन चार मार्क्स और ले लिए फिर आपके हंड्रेड परसेंट चांस हो जाएंगे तो गाइस आपको दिख रहा होगा कि मैं कटअप कम बोल रहा हूँ तो आपको पता ही है कि सभी ने जो है क्वेश्चन किस किस हिसाब से पेपर करा हुआ है उस हिसाब से मैं बोल रहा हूँ उसके बाद अगर आर का करूँ तो आर का भी लगा लो फिफ्टी फाइव से आसपास ठीक है इतना लगा लो फिफ्टी फाइव से थोड़ा ऊपर तो बस आज की वीडियो में इतना ही और एस सी और एस टी का नियरली सेम होता है तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही मिलते हैं अगली वीडियो में तो तब तक के लिए जय हिंद मंदे मातरम और अगर हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें थैंक यू